उसमें एक बात नहीं है वो नहीं कोई बात नहीं है उसमें कोई बात नहीं वो नहीं हमें करना पड़ेगा भाई देश का सवाल है बच्चों पे नहीं छोड़ सकते चलो लेट्स गो रात देर बहुत बड़े मिशन पे जा रहा हूँ टाइगर हम्म। को पठान की जरूरत पड़ सकती है जिंदा रहना रहूंगा आऊंगा अरे प्रॉमिस प्रॉमिस नहीं फिर क्या पेन किलर देते यार